हेलो एभ्रिवान तपाईँहरूलाई राजु टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई फेसबुक एकाउन्ट डिएक्टिभेट गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु तपाईँहरूले सुरुमा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथमा रहेको बेलायकन दबाउनुहोला बेलायकन दबाइसकेपछि तपाईँले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला हजुरहरूले सुरुमा आफ्नो फेसबुकमा जानुहोस् फेसबुक एकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँ थ्रिडर देख्नुहोस् यहाँ थ्री क्लिक गर्नुहोस् फिल्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ सेटिङ दे भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि पर्सनल एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ लास्टमा एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा तपाईँहरूले अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि डिएक्टिभ एकाउन्ट र डिलिट एकाउन्ट भन्ने भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँहरूले चाहिँ डिलिट डिलिट एकाउन्ट भनेर क्लिक नगरी डिएक्टिभेट एकाउन्ट भनेर क्लिक गर्नुहोस् यसमा कन्टिन्यू गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै अप्सन आउँछ एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले म चाहिँ सुरुको अप्सन चुज गर्छु चुज गरिसकेपछि तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्नुहोस् कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ आइसकेपछि पर्सनल एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा आइसकेपछि यहाँ सेभेन डेज भन्ने एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ one day two day three day भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ एक दिनभित्रै आफ्नो एकाउन्ट डिएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सात दिनभित्रै डिएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ डन्ट रिएक्टिभ अटोमेटिकल्ली भन्ने कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ बिफोर यु डिएक्टिभेट भन्ने चाहिँ डिएक्टिभ माई एकाउन्ट भन्ने चाहिँ यहाँ पुच्छारमा यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको एकाउन्ट यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट डिएक्टिभेसन सक्सेसफुल भन्छ तपाईँको एकाउन्ट डिएक्टिभ भइसक्यो हस्त धन्यवाद तपाईँले यस च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने साथमा रहेको बेलायकन होला